بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ota onasi yo'q nogiron farzand asrab olishlikning savobi Allohning huzurida eng katta savoblardan biri. Umuman ota onasi vafot etgan yetimni boqib olishlik payg'ambar alayhissalotu vassalomni qiyomatda jannatda hamrohlari bo'lishlikka sabab bo'ladigan amal rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetim boqqan odamga yetimga kafil bo'lgan odamga aytganlarki ana va kafilul yatimi deb men va yetimni kafilligiga olgan yetimni boshini silagan yetimga qaragan kishi qiyomat kuni xuddi shundoq yaqinmiz bir birimizga yonma yonmiz deb rasululloh alayhissalotu vassalom ishora qilib aytganlar demak yetimparvarlik yetimni boqishlik juda yam katta bir xizmat Allohning huzurida katta bir ajr endi o'sha yetim agar nogiron bo'lsa u ajrining yana ham ko'payishiga inshaalloh sabab bo'ladi xizmat qiladi endi savolda so'ralganidek o'sha yetimga davlat tomonidan nafaqa belgilanadi o'sha nafaqasidan har zamonda biz o'zimizni ro'zg'orimizga ishlab ketib qoladi nima bo'ladi deb so'rabdilar niso surasidagi bir oyatni dalil qilib keltirsak ma'qul bo'ladi u ham bo'lsa alloh taolo aytadiki azu billahi mina shaytonir rojim ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف deb marhamat qiladi kim faqir bo'lsa ya'ni yetimni boqib turgan kishilardan kim muhtoj bo'lsa o'zi yetimning molidan yaxshilik bilan o'zini o'sha e, adolat bilan ozgina iste'mol qilishligi mumkin yesin deb alloh taolo marhamat qilgan ya'ni bu falyakul bil ma'rufdan murod bir yetim qarab turgan odam moli yo'q puli yo'q yemog'i yo'q yetimni moli bor yetimni mulki bor o'sha yetimning mulkidan o'sha o'ziga kifoya qiladigan miqdorichasini yeb yetimni ham boshini silab bir vaqtda unga ham parvarishligini qilsa joiz bo'ladi deyishgan ibn javziy o'zlarini tafsirlarida o'sha yaxshilik bilan yeyishni to'rt e, qismda deb aytganlar ya'ni yaxshilik bilan yeyish nimalarni o'z ichiga oladi deganlarida Э, demak mabodo yetimni molidan yemoqchi bo'lsa qarz hisobiga olib yesin birinchi e'tiborda isrof qilmasdan ehtiyojiga yetadiganini olsin dabdaba hayotiga ko'p haligi qimmatbaho narsalarga ishlatmasin va uchinchisicha o'sha yetimga qilayotgan xizmati yarashachasini olsin ya'ni o'zi yetimga qarashligi bir bo'lsayu lekin yetimni molidan o'nini olib cho'ntagiga qapaytirib olishsa olloh asrasin yetimlarning molini yeganlar qiyomat kunida juda ham og'ir azobga yo'liqishlari alloh taolo qur'oni karimda oyat bilan bayon qilib qo'ygan bundan ehtiyot bo'lish kerak keyingi nimasi demak zarur bo'lib qolganda o'sha yetimni molidan oladida yana qaytib joyiga imkoniyat topganda qo'yib qo'ysa shu to'g'ri bo'ladi oyatdan ibn javziy rahmatullohi alayh mana shu to'rtta mm, imkoniyatni ko'rib mana shu to'rt holatda joiz bo'ladi boshqasida joiz bo'lmaydi yetim molini yeyishlikdan deb marhamat qilganlar shu e'tibordan inshaalloh shu yetimparvar kishilar yetimlarni molini yemasinlar yeyishga muhtoj bo'lib qolsalar o'zlarini xizmatlari miqdoricha judayam dabdaba hayotiga berilmasdan iloji boricha qarzga olib yana qaytib joyiga qo'yadigan bo'lib ishlatsalar yaxshi bo'ladi inshaalloh taolo allohu alam